ডা এলে মতবা চা মাতিছে বেটা হাসুন কোনিসে সাক কোন না তো বেটা মাটি সমাঘা পিনজে কোসে কবিতা মাটি বলে দিছে এই ইয়ো সোয়ালে কবিতা না হইছে কা বেটা জানে জানে জহনি জহনি জহনি নারব বচ্চনি জানে জানে Johnny Johnny yes papa yes papa এট অন্ধকা বতে দেবিলাক নাছি বলে গিস লোরা সোলেকে জে নাছে নাছে পহলে বেসিক মন তড়াইজি Johnny, Johnny. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Yes, Papa. Eating sugar. Eating sugar. No, Papa. No, Papa. Telling Elijah. Telling Mama. No, Papa. No, Papa. Open your mouth. Open your mouth. oh, my. কি হলো জি দাঁত দেখি বই লাগি গৈছে এটা এতিয়া গা বলে জি মই গাব লাগিছে মই শেষ কণহে পাইছো এইটো কে যে একো নাই মনত ৰখিছে চৰুচ্চ পাৰ্টি লাগিব যে